Egun hon eta ezkerrik asko ona urbildu zareten guztion. Mobilizazio sozialak historikoki paper garrantzitsua jokatu izan du jendarte garaikideetan. Gehiengoak artikulatzeko, jendarteak aktibatzeko eta aldaketa handiak lortzeko tresne izan da. Horren adibide bat edo beste denok ezagutu dugu. Litekena da, ekimen horien protagonistek une hartan bere ekintzek izan zezaketen eragin historikoaz ez jabetzea ala eta guztiz ere, uste osoz borrokatu zuten sinesten zutenagatik. Ez bairi gabe, helburuak errealitate egitea lortzeko orduan, esandako hau faktore erabatu da. Zare herritarrak espiritu hori kutsatu nahi dio jendarteari, uste zendo hori alegia. Ideiak argi izanez, konbentziturik egonez, ala uste badugu behintzat, gure helmugak lorgarriak izanez. Horretarako irmotasunez eta ausardiaz, gogor lan egin behar badugu ere. Zentzu horretan, beste urte batzuetan izan bezala, urtabeiaren amalauan, Bilbo mobilizazio erraldei batean bihurtzeko deialdia luzatzen dugu. Bilboko urterako mobilizazioa, salbu zerbait izan dadila. Gure arestiko historiaren bilakaera marka dezan. Euskal jendartearen gehiengoak hainbeste dezio duen bate eta elkarbizitza etorkizun bateran. Ezin dugu alde batera utzi baliatu beharreko gune berri baten aurrean aurkitzen garela. Legebiltzar berri bat osatu berri da, osaketa eta gehiengo berriekin. Eta gehiengo berri horiek gauzak aldatzeko balio behar dute. Ezin dugu pentsa denak berdin jarraituko duene. Gaur bertan, Espainian, legegintzaldi berri bat abiatzen da, erabateko gehiengorik gabe eta indar politikoen gehiengoa espetxe politika ere aldatzea beharrezkoa dela uste duena. Jakina, aldaketaren indarrak gehiengoa izatean, Nafarroako legebiltzarrean ere aukerak izan badirera astu gabe. Honen bestez, urrengo urtarriaren amalauko manifestazioa inflezio puntu garrantzitsua izan dadi nahi dugu. Lehenak eta geroaren artekoa marka dezala. Pasaren urriaren amabostean abiatu denuen aktivazio soziala ziklo berri aldean hitzeko konpromisoak piztuko dituen sugar moduko bat izan dadila, bai maila orokorrean, baita maila lokalean ere. Jardun eremu edo talor bakoitzean, lantegi, ikastetxe eta instituzioetan, kaleetan, futbol edo eta saskibaloi edo eta pilota kantxetan. Leku guztietan ikus eta entzun gaitzatela, salatzen dut. Erabakigarria izan behar dela deritzogun siklo berri bat bai Espainiar eta Frantziar kartzeletan giza eskubideen errespetua lortzera begira. Naiz gatazkaren eta bere ondorioen konponbidean aurrera egitera begira ere. Horretarako, jendarte guztiari eginiko deialdian berresten dugu. Eragile sozial, politiko eta sindikal guztiei, instituzioei eta oroar pertsono horori. Esportzuak dikoizteko, borondateak dikoizteko, eta horri komuna partekatzeko deialdia da, ideologien eta alderdi desentzaiek. Demokrata guztio badu, batzen gaituen gutxiengo komuna, giza eskubide guztien defentsa bezalako gai unibertsara. Gutariko bakoitzak salatzen dut tresna bere egin du. Giza eskubideen, konponbidearen eta bakearen bandera. Guztiok norabide berdinean egin dezago. Kai honetara iritsi guztion aleginez, errealitate bihurt ezagun, pertsona ugari izanik, leku askotan, gauza txikiak eginez, egungo egoera alda baitezakegu. Honako hau izango da, erabiliko dugun simbolismoa edota kolorean esan aia. Zalatzen dut bereizgarri berdeaz, Euskal Presoen giza eskubideen urraketak salatzeko erabiliko dugu. Zigorren batuketarik eza, izolamendua eta bakartzea, komunikazioen muga eta kontrola, eta finean, hainbeste eta hainbeste eskubide urraketa albidetzen dituen salbu espen legeri bat. Bestetik, salatzen dut bere izkarri horiaz, beraien legea bete dezaten eta gait larriak dituzten amaz, amar euskal presoak askarintzaten. Eta azkenik, salatzen dut bere izkarri preso direnen zenideen dan hainbeste sufrikari eragiten duen urruntze politika salatzen. Beraz, bultzada berri bat emateko ordua da, oroar euskal jendartetik eta bereziki alderdi eta instituzioetatik. Behin betikoz, estenatoki hau gainditzea, guztiok aurre egin beharreko lehentasuna izan behar da. Behin konponbide eta bake estenatokirantz aurrera egitea nahi badugu behintzat. Zalatzen dutek baditu beharrezko osagaia, Euskal presoen eta beraien zenideen eskubideen errespetuaren aldeko gehiengo sozial, politiko, sindikal eta instituzionala artikulatzeko, aktibatzeko eta gai hau agendaren erdigunean ipintzeko. Eta ondorioz, gatazka gainditzen direan ikasturte hau erabakigarria izan dadin lortzeko eragile bakoitzari dagokio ausnartzea. Euskal jendartearen gehiengo handiak eskatzen digu neurriko ekarpena egiteko gai ote den ala ez. Sare herritarra osatzen dugunok argi dugu. Gatazka gainditze bidea ikasturte hau erabakigarria izan dadi, aktibazio soziala da dakoetariko bat. Urtarriaren amalauan, bost erdietan, lakasiatik, entzun eta sentituko gaituzte. Euskal presoak, Euskal Herria, bize com combinhar papel.